काजीगुंड को गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्योंकि जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद कश्मीर का जो पहला स्टॉप है वो काजीगुंड ही है इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कारोबार करने के लिए आते हैं तो ट्रेन کۭژاہ کٲم ٲس آسان ییٚتہِ برٛونٛہہ تہٕ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ باے پاس گژھِ چالوٗ پَتہٕ کوتاہ اَثر پیٚیہِ پَتہٕ گژھِ بِہتھٕے مارکیٹ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ حظ کینٛہہ دُکانہ کُنہِ جایہِ کینٛہہ بَناوان سانہِ خٲطرٕ دُکان سَتَتھ شیٖتھ چھِ اَباوُٹ ہَتھ ہاے وییَس نزدیٖک اہن حظ ہاے وییَس پٮ۪ٹھٕے حظ چھِ نوٚو ہاے وے چھِ بَنان فور وے ये अपील कर गवर्नमेंट सान खुद क्या बंदोबस्त गुन इस पुन रोजगार चलान क्योंकि वह मुश्किल ग रोजगार बनान वो वैसे बेरोजगारी वह आलरेडी तो रोजगार पत्मो त्रो ची वर कर्मुत अस पकन ये पे वह गो बिल्कुल यह फोर वे गए अमेर गए बिल्कुल बिहत तमाम गाड़ी ग पैसेंजर पेव गाड़ी तुम फिर गो मतलब रेलवे या फिर गो बाईपास जरूरी कार वार चलान कहें कम से कम आज मार्केटस मज नफरस जो त्रे सास कम कि मतलब वनकस रोजगार मतलब तुम ना पकान रुपये जह ते हथ ते ना जान वनकस प्रेजेंटस de dificuldade. Setembro, Galo, setembro. Setembro. Então, com dificuldade. Setembro, Galo, setembro. Setembro.